انت بيضحك عليك انت بتتخدع مش كل اللي عينك شايفاه شايفاه صح ممكن تكون شايف حاجة بس مش شايفها كاملة مش شايفها بالمعنى المقصود ومش كل حاجة بتسمعها بتسمعها كويس ممكن تسمع جملة وتفهمها بمعنى لكن المعنى المقصود منها حاجة تانية خالص كلام يمكن يكون تقيل وفلسفي شوية عشان كده هشرحه لك بطريقه تانية خالص انت كشخص بتتابع الحلقات والمحتوى اللي بقدمه يمكن عشان عجبك الاسلوب او الطريقه او يمكن تكون بتهتم بالتسويق والدعايه والاعلانات لان ده الواضح من كل الحلقات اللي بعملها بس مش يمكن اللي انت فاهمه عني ده مش اللي انا اقصده مش يمكن اكون بضحك عليك مثلا هتقول لي ازاي انا واحد بتكلم في الدعايه والتسويق والاعلانات فعامل background او خلفيه بصور عليها الحلقات بتاعتي متعلقة بالمجال وراسم عليها بعض اللوجوهات لمعظم الشركات العالمية والناجحة جدا تسويقيا على مستوى العالم صح كده مش يمكن ده اللي انت فهمته من ال background بتاعتي وانها متعلقة بالمحتوى اللي بقدمه لكن مش يمكن نيتي حاجة تانية خالص زي ان اكون بعمل لهم اعلانات مثلا وانهم يكونوا sponsor عندي في البرنامج بتاعي وانت فاكر انها مجرد background بتعبر عن المجال او المحتوى اللي بتكلم فيه هو ده اللي اقصده بالظبط ان مش كل اللي عينك شايفاه شايفاه بالمعنى المقصود ومش كل جمله بتسمعها بتسمعها بالمعنى المقصود بيها هو ده بالظبط موضوع حلقه النهارده حلقه جديده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج البشمو تاجر احنا اتضحك علينا يا رجاله او بمعنى اصح كنا هنتخدع ويضحك علينا بس الحمد لله فلتنا ومن الاول خدنا حذرنا عشان محدش يضحك علينا طب مين بقى اللي كان عايز يضحك علينا ويخدعنا للاسف صلاح محمد صلاح طب ازاي؟ عملت حلقه قبل كده عن استخدام المشاهير والشخصيات العامه في الاعلانات وقد ايه تاثيرهم كبير جدا على المنتج وعلى العملاء والمبيعات وسبحان الله الحلقه دي كان اسمها صلاح ليه؟ والحلقه دي كمان عن صلاح الظاهر كده ان انا واخد توكيل محمد صلاح ورابط حلقه صلاح ليه هتلاقوه تحت في الوصف تحت الفيديو ده وفي حلقه صلاح ليه لما اتكلمت عن وجود صلاح في اي مكان ده بمثابه اعلان ودعايه للمكان ده واي ظهور لاي منتج في وجود محمد صلاح ده بمثابه تسويق ودعايه كبيره جدا للمنتج المنتج وبدات اقول امثله كتير عن منتجات اتشهرت كتير جدا بسبب ظهورها مع محمد صلاح لانه شخصيه مشهوره جدا وللاسف احنا اتخدعنا لان اكتشفت ان الصور اللي صلاح بينزلها على حساباته على ال social media مش مجرد صور وبس لا دي اعلانات بس بشكل مباشر يعني مثلا لما راح جزر المالديف بعد كاس العالم ونزل كذا صور ليه وهو في المالديف الحساب الرسمي للدعايه والترويج لجزر المالديف نزل نفس الصور لصلاح كنوع من انواع الدعايه وبعدها صلاح نزل صوره تانية وهو قاعد بيقرا كتاب والكتاب ده كان كتاب فن اللامبالاه والكتاب اتنقل نقله كبيره جدا وارقام مبيعات خياليه ودعايه رهيبه جدا على مستوى العالم بصوره واحده بس على حساباته على ال social media. وفي حلقه صلاح ليه حللت الصوره دي بشكل تسويقي مفسر جدا قد ايه الاعلان ده كان تكاليفه قليله جدا ونتائجه كبيره جدا يعني اعلان لجزر المالديف وقلنا ماشي شويه ويعمل اعلان لكتاب فن اللامبالاه قلنا ماشي يسكت لا يعمل اعلان تاني لكيلفن كلاين وطبعا كلنا عارفين ان فودافون هي الراعي الرسمي لمحمد صلاح وبسبب كده حصل مشكله كبيره جدا ايام كاس العالم لما شركه وي استغلت صوره محمد صلاح في poster الدعايه على طياره المنتخب ولان صلاح متعاقد مع شركه فودافون ما ينفعش يظهر في اي اعلان لشركه اتصالات منافسه لان ده شرط من شروط التعاقد والا هيدفع مخالفه والصوره دي تثبت لك كلامي اكتر ركز معايا في الصوره دي كده هتلاقي ان لوجو شركه وي ظاهر جدا على تيشيرت الولد اللي محمد صلاح باصص له ووراهم بعيد ظهر على البنرات لوجو شركه وي وكام شركه تانية والظاهر ان حد نبهه بده فشال الصوره ونزلها تاني بس عدل عليها شال لوجو شركه وي من على تيشيرت الولد وعمل blur على البنرات اللي ورا وبطريقه عبقريه ولذيذه رد عليه مستر محمد جمال احد اساتذتي في التسويق رد على محمد صلاح بالصوره دي بدل لوجو وي بشركه فودافون الراعيه لمحمد صلاح وحط لوجو كيلفن كلاين على البنرات اللي كان محمد صلاح عامل لها اعلان في الصوره اللي قبل كده يسكت صلاح بعد كل اللي بيعمله ده لا وبما ان فودافون هي الراعي الرسمي لمحمد صلاح وهي الشركه الداعيه والراعيه لفيلم تراب الماس لقينا صلاح نزل التويته دي عنده الظاهر كده ان فودافون ومحمد صلاح بيعملوا مدرسه جديده من مدارس الدعايه والاعلان انك مش لازم تصور اعلان كامل وتصور فيديو وتكاليف كتيره جدا وتدفع مصاريف كبيره جدا عشان يظهر على التلفزيون او انك تعمل اعلان ممول على ال social media بس مش هيبقى بنفس النتائج لكن ممكن تجيب شخصيه مشهوره في مجال معين متعلق بالمجال بتاع المنتج بتاعك وتخليه ينزل صوره ليه على حساباته على ال social media في وجود المنتج بتاعك بس كده فكل الفانز والمتابعين بتوعه المتعلقين بنفس المجال بتاعك لما يشوفوا صورة المنتج بتاعك ظاهر مع الشخصية العامة اللي بيحبوها هيحبوا المنتج بتاعك ويشتروه لانهم ببساطه بيحبوه والمدرسه دي او الاسلوب الترويجي ده جميل جدا ونتائجه اكبر وافضل من اعلانات تانية بتصرف عليها تكاليف كتيره جدا حلقه كامله عن محمد صلاح حبيت ان انا اوضح لكم ان التسويق كل يوم فيه جديد وان مش كل حاجه عينك بتشوفها بتشوفها بالشكل والمعنى المقصود بيها حلقه يا رب تعجبكم وما تنسوش تعملوا like و share وفيد غيرك لو هو مهتم بالتسويق وما تنساش تعمل like واشتراك للقناه عشان يوصلك الحلقات الجايه ان شاء الله شكرا